नमस्कार मेरो नाम कमला मुसाद मेरो घर अराखाँची जिल्ला सन्धिखर्क वार्ड नम्बर एक मेरो विद्यालय श्री निर्मल नवज्योति सुस्थ मनस्थिति विद्यालय म त्यहाँको प्रिन्सिपल हो र म एउटा बौद्धिक अपाङ्ग बच्चाको आमा अभिभावक पनि हो मेरो छोरा सागर भुषाल हो जसमा बौद्धिक अपाङ्गता साथै मस्तिष्क पक्षघात दुवै अपाङ्गता छ र यो समस्या ऊ जन्मिँदाखेरि आएको समस्या हो र मेरो छोरालाई मैले कहाँ लगेर यसको उपचार हुन्छ कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि मलाई कुनै कुराको जानकारी थिएन र मैले आफूले धेरै दुःख कष्टहरू भोगेँ छोराको बारेमा र मैले मेरो म जस्तो आमाहरू धेरै देखेँ बालबालिकाहरू यस्ता गाउँमा दाम्लोले बाँधेर घरमा राखेको अवस्थाहरूलाई मैले धेरै निहालेँ यसरी हुँदाखेरि मैले मेरो बच्चाले यस्तो भएर र म आफैले दुःख कष्ट बेहोरेर मैले यो क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो एउटा अठोटै लिएँ र मैले एउटा बालबालिकाहरूलाई कसरी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ आमाहरूलाई कसरी एउटा डिप्रेसन जस्तो रोगबाट मुक्त गराउन सकिन्छ भनेर मैले यो सेवामा म लागेँ श्री निर्मल नवज्योति सुस्थ मनस्थिति विद्यालयको म अहिले प्रिन्सिपलको रूपमा काम गर्दै आएकी छु र जुन विद्यालयमा मैले आफ्नो छोरा बौद्धिक अपङ्गता भएकै कारणले गर्दा एउटा मैले समाजमा यस्ता बालबालिकाहरूलाई र म जस्तो पीडित आमाहरूलाई केही गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई पनि समाजमा अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर एउटा अठोटका साथ म दुई हजार साठी सालदेखि त्यो विद्यालयमा एउटा सेवा गर्ने मौका पाएँ अवसर पाएँ र मैले साठी सालदेखि एउटा अपाङ्गता बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई कसरी विद्यालयसम्म ल्याउने उनीहरूलाई कस्तो किसिमको पठन पाठन गर्ने व्यावहारिक ज्ञानहरू सिकाउने उनीहरूको रुचि क्षमता र आवश्यकता आवश्यकतालाई हेरेर हामीहरूले कुन किसिमको सेवा दिन सकिन्छ उनीहरूलाई कसरी सेवा सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर मैले एउटा मनमा अठोट लिएर केही गर्न पर्छ मैले समाजमा यी बालबालिकाहरूलाई आखिर म आमा हो मैले नगरे कले गर्ने भनेर एउटा समाजमा केही देखाउनुपर्छ भन्ने एउटा अठोटका साथ म यो विद्यालयमा कार्यरत छु र त्यहाँ भएका बालबालिकाहरू सोह्रजना बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ जुन भौतिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू सोह्रजना मध्ये उहाँहरूको क्षमता रुचि आवश्यकता फरक फरक हुन्छ उहाँहरूको आवश्यकतालाई बुझेर हामीहरूले कसरी पढाउने उहाँहरूलाई कसरी नचाउने कसरी खेलाउने भनेर आफ्नो नियमअनुसार उहाँहरूलाई हामीले सिकाउने गरेका छौँ कतिले सामान्य लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ कतिले नाच्नमा रुचि राख्नुहुन्छ कति खेलकुदमा अगाडि हुनुहुन्छ एउटा न एउटा क्षमता उहाँहरूमा हुन्छ र हामीहरूले उनीहरूलाई समाजमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ समाजमा अरू सरह कसरी घुलमिल गरेर बस्न सकुन् ताकि उनीहरूले पनि एउटा नर्मल व्यक्ति जस्तै आफ्नो जीवन जिउन सकुन् भनेर एउटा हामी अठोटका साथ अगाडि बढेका छौँ सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गत फेसबुक टिकटक अहिले पछिल्लो पिरियडमा आएर मलाई सबैले चिन्नुभयो माया साथ सपोर्ट गर्नुभयो कसरी भने हुन त मलाई यो साङ्गीतिक क्षेत्र सानैदेखि नाच्न गीत गाउन असाध्यै मन पर्थ्यो र मलाई विद्यालयमा पनि बालबालिकाहरूलाई नाच्ने गिदाउने भनेपछि असाध्यै मनपर्ने भएको हुनालाई मनोरञ्जन त जुनसुकै मानिसलाई पनि आवश्यकता पर्छ अझ यस्ता बालबालिकाहरूलाई अझै मनपर्ने भएको हुनालाई मलाई विद्यालयमा पनि म पहिल्यैदेखि नाच्ने गिदाउने बालबालिकाहरूसित रमाइलो गर्ने उनीहरूलाई पनि खुसी गराउने त गरिरहन्थेँ र मेरो छोरालाई पनि असाध्यै गीत नाच भनेपछि असाध्यै मनपर्ने भएकोले म उसँग पनि नाच्ने गिदाउनेहरू त मैले पहिल्यैदेखि गरिरहेकै थिएँ र अहिले पछिल्लो पिरियडमा यो टिकटक भन्ने मलाई थाहा नै थिएन टिकटक भन्ने आयो मेरो छोराहरूले मम्मी तपाईँ नाच्नुहोस् टिकटक खोल्नुहोस् भनेर भने अनि उनीहरूले नै खोले उनीहरूले पनि मलाई एउटा अहिले ठुला भए उनीहरूले मेरो सबै मर्महरू दुःख सुख सबै बुझेर होला सायद उनीहरूले नि टिकटक खोलेर नाच्नुहोस् भनेर एउटा नाचेको टिकटकमा फोटोहरू छो सागर छोरासँग अनि विद्यालयमा बालबालिकाहरूसँग नाचेको फोटाहरू टिकटकमा राखिदिए र मलाई सबैले एउटा चिन्ने अवसर पाएँ र मैले एउटा हौसला पनि प्रदान गरेँ र यो हजुरहरूको साथ सपोर्ट हौसलाले सायद मलाई अलिकति केही ऊर्जा थपिएको जस्तो लाग्छ र मैले अझै पनि आगामी दिनहरूमा एउटा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई यही माध्यमद्वारा बालबालिका र मेरो आफ्नो स्वयं छोरालाई अलिकति अगाडि बढाउने एउटा मौका पाएँ जस्तो मलाई लाग्छ मलाई एकदम खुसी लाग्छ यो टिकटकदेखि म एकदम रमाएकै छु म एकदम रमाइलो लाग्छ एकदम खुसीका साथ मेरा दिनहरू यसरी बितिराखेका छन् र यो टिकटकबाट मैले मेरो बालबालिका स्कुलको बालबालिकाहरूलाई र मेरो आफ्नो छोरालाई धेरै मनोरञ्जनहरू दिएर उनीहरूलाई खुसी पारेकी छु र आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूले मलाई यस्तै मेरो छोरालाई मलाई साथ सपोर्ट र माया हौसला दिएर सहयोग गरिदिनु होला जहाँ म अगाडि बढ्ने एउटा मलाई हौसला प्रदान हुन्छ मैले अवसर प्रदान गरेकी जस्तो महसुस हुन्छ र मैले गर्ने पनि छु र एउटा रमाइलै वातावरणमा यी बालबालिकाहरू र मेरो छोरालाई हुर्काउने क्रममा मलाई अलिकति सहजता पनि मिल्नेछ जस्तो लाग्छ बौद्धिक अपाङ्गता भएको बच्चाको आमाहरूले यो समाजमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गरेको अवस्था छ किनभने समाजमा सामाजिक हरेक सामाजिक क्रियाकलापहरूमा कार्यक्रमहरूमा हामीहरूलाई सहभागी नगराएको अवस्था पनि छ किनभने यो त ढिला आउँछे योले केही भ्याउँदैन भनेर हामीलाई सामा समाजमा जस्तै अब आमा समूह भए कुनै किसिमको बिहे कार्यक्रम अथवा पिकनिक कार्यक्रमहरूमा यसरी सहभागी गराइएको हुन् हुँदैन हामीहरूलाई एउटी आमाले धेरै चुनौती दुःख कष्ट सहेर बस्नु बसेको अवस्था हुन्छ र त्यो बौद्धिक अपाङ्गता भएको बच्चाको आमाहरूका पनि रहरहरू इच्छाहरू आकाङ्क्षाहरू धेरै हुन्छन् तर पैताला मुनि यो समाजले हामीहरूलाई नसुइकारेर पैताला मुनि आफ्ना इच्छाहरूलाई पैताला मुनि कुल्चेर राखेको अवस्था हुन्छ र हामी आमाहरूले एउटा सामान्य घरको पूजा कसैको छिमेकीको पूजा भयो भने पनि फलानीले त यो सहभागी हुन भ्याउँदैन उसको बच्चा सँग उसले केही काम गर्न सक्दिने भनेर हामीलाई यो समाजले हामीलाई नबोलाएको अवस्था हुन्छ हामी बौद्धिक अपङ्गता भएका परिवार आमाहरू पनि यो समाजमा हामीहरूले केही देखाएर छोड्नुपर्छ किनभने हाम्रो बालबालिकाहरूले पनि जन्मिँदाखेरि केही न केही एउटा क्षमता लिएरै जन्मेका हुन्छन् र उनीहरूलाई पनि समाजमा हामीले सिकाउने हो भने अवसर दिने हो भने केही गरेर देखाउन सक्छन् र हामी अभिभावकहरूले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई घरमै थुनेर मेरो बच्चा त यस्तो छ लुकाउनु पर्छ यो समाजले हामीलाई के भन्ला स्वीकार दिन होला हामीलाई एउटा हाँसोको पात्र बनाउँछन् होला भनेर आफूहरू पनि हामी आमाहरू पनि खुम्चेर बस्ने होइन कि हाम्रो समाजमा यी बच्चाहरूलाई पनि अगाडि लिएर केही कुरा हामीले गरेर उनीहरूलाई गराएर सिकाएर देखाइयो भने समाजका एउटा हँसिलो पात्र नबनेर एउटा उदाहरणीय काम गरेर राम्रो पात्र बन्न सक्छन् यो समाजमा केही योगदानका कुराहरू गर्न सक्छन् भन्ने अनि हामी आमाहरूले पनि हाम्रो परिवारले पनि हामीले यसरी अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ